Good morning! Winter dito sa Saudi kaya sobrang lamig. Kumusta ka? Kumusta ang araw mo? Ako, gusto kong maging productive ngayon. Sisimulan ko sa paglilinis ng kwarto. Kapag alam ko na malinis ang bahay, feeling ko na nadedeclutter din ang isip ko. Mas makakapag-relax ako kapag maayos at malinis ang bahay. On natin ang humidifier. Pwede din lagyan ng essential oil. Pero ngayon, gusto ko water lang. Ayan, kuha lang tayo ng dahon ng kamote. Dinanim ko to para na rin pagkuhaan ng healthy dose of iron. As female, kailangan natin ng iron dahil sa buwan ng danaw. Pwede na din ang kamote. Naglagay ako ng mattress sa sala. Dahil winter, mas komportable sa sahig kumpara sa couch. Dito na rin ako nag edit ng mga videos ko Magkakain tayo. Pansit bihon na niluto ko kagabi. At ito, cheese bread na binili ng asawa ko sa may bakala o tindahan. Ang tawag nila dito sa tindahan ay bakala. mag alas 4 ng hapon, piprepare ko ang pagkain ng asawa ko. Recently, nakahiligan niya itong egg burger Nirarap ko lang siya para hindi siya agad lumamig. Ako naman kakain ulit. Parang snacks ko na to kape at gatas, deternohan ko ng kamote cake. Kung nanonood ka pa rin sa video ko, salamat hanggang sa dulo ng video ko at pinanood mo. Huwag mo sana kalimutan mag-subscribe at mag-like sa channel ko. And hanggang sa muli,